Johnny 25 se chystá na první RP cesty nálety masařek na masiv dospívající dívek průčelské rokly. Chyt ten zobák, ne? Zobák je dobrý. Jo. Hmm. Řekl, že v klidu. Stopni se doprava tam. točit. Ani si toho já nemůžu teďka, protože točím. Jaký to je? Hmm, trochu musí nejdřív jako seznámit se matrošem. Zdomácnit. No. A matroš je takový zvláštní. Kostelník Jiří v závěrečné pasáži zatím bezejmené cesty na mufloní masiv na Vejrech. Mufloní, nebo jak, jak říkali. Tam na valnou Šel, jak nic? Naval tam nohu, jak, jak máš u kolene. Ty, ty. A, no. stíhá nádheru. Kostelník bojuje. Co? Kostelník bojuje. že si to vyklá ta kytka nebo ten šutr, co to je takový zvláštní pocit. Ale už je tady. Jaký tam máš pocity? Dobrý. Pocity jsou nejdůležitější. Rybář to tady převalil? Tady jsem dal do té spáry frenda, víš, na sebe. Jo. To je takový lap. Ještě, když povylezeš, nastoupáš si nohama. Jo, to já to vidím. Já to prohlížím tak jako zálibný. <laughs> Vychutáš. Já se kochám. Kochací výlet. No, tady to bude ještě nějaký rejtat. No, ještě dáme. Teď se do toho vrhneme. Moc pěkné. Very, very krásná cesta. Ty Pavle, já ti někam... Je skoro mrtvé zelí, ty vole. Tak pánové, děkuju. Jaký pocity? Vynikající cesta. Chceš vidět na oteklou žílu. <laughs> cesta po borané zelí. Gratuluju.